Halo Rupina, sekarang juga dalam caksua ya Hazal gini korsa desi na Kemudian sekarang apa Hazal gini korsa nih video Ini ya Ini nak cengat awal nak cengat Countdown kak yang menang besok konggen Tak baru baji Ong ini ha Ong nak ini ha mon Gimana Nak cengat countdown ku nak cengat yang atom ini gen mo Yang sekarang apa Hazal gini kogrik gini nih Eh, sekarang pa video inga mo ina sim sakan eh, happy new year kau atian sim sakan tian ang namal skan ko tian sakan happy new year ya gital ba bu sina simang sakan tian nam gpa bu siu halal ni korup ni bu sakan happy new year han jodoh jojo kam don ka kun yang na Five, four, three.